Bila orang lain minang anak tuan-tuan, hantarannya RM12,000. Orang tanya, kenapa mahir benar dua belah ribu? Air kemoh saja dah berapa, gitu dia. Mana nak panggil lagi, nak bayar catering lagi, nak sewa itu lagi, itu yang harganya belah ribu. Saya minta dua belah ribu tu kira murah lah, patut-patut dua puluh. Baik, pihak laki-laki kata, awak yang nak buat keluri, kenapa kita orang pula yang kena support awak pula? memberi Siapa yang kena tanggung Bakal menantu kita ah, Itu yang bakal menantu pinjam duit kat Long Tiga tahun, empat tahun kahwin Tak selesai lagi hutang Long Cuba kita fikir tuan-tuan Nabi kata dah Tanggungjawab kenduri kahwin Ialah tanggungjawab bapa. Ada duit, buat kenduri Tak ada duit akak nikah 10 talang sudah dalam surah